choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixe. Choisir son petit pavillon. Choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant le mal d'eau. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait aux enfants niqués de la tête qu'on a pondu pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. pourquoi je ferais une chose pareille. J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. raison raison Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.